सो हेलो हैं को कह स्वागत है सभी का एक और वीडियो में आज अपन आज के ओल्ड बेसन में और आज की वीडियो कसम से पॉपकॉर्न लेवल होने वाली है मतलब बहुत दिनों बाद हुआ ऐसा कि ऐसा गेम प्ले या फिर ऐसे वीडियो में देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल सेटिस्फाई कर देगी काफ़ी दिनों बाद हुआ ऐसा मैं बता रहा हूँ ऐसे ऐसे एपिक मोमेंट्स है ना मज़ा आ जाएगा तुमको मेरे को गन मिली एम मिली जो की गन कह सकते हैं इमरजेंसी में बहुत काम आ जाती है भाई अब देखो यहाँ पे बंदा होता है ऊपर की तरफ लेकिन मैं ऊपर जा नहीं सकता था क्योंकि दूसरे वाले घरों में इसका टीममेट था वो कवर फायर दे देता भाई और बंदे ने मेरे को कष्ट भी नहीं करने दिया यार अपने आप ही अपने आप ही भाई सब नीचे आ जाते हैं बहुत ही बढ़िया यहाँ से उसका टीमेट भाई विंडो में से कवर दे सकता है वैसे भी बंदे आजकल समझ रहे ना हो रखे हैं तो आर पार भी हो जाती गोलियां वो बंदा आया ऐसा मुझे लगा था नहीं आया भाई वो घर के अंदर ही मस्त घूम रहा है अच्छा खासा उससे कोई दिक्कत नहीं अपने टीममेट की या फिर टीममेट है भी नहीं पता नहीं हो सकता दो टीम आई यहाँ पे मैं हिम्मत करके ऊपर आया हिम्मत इसलिए क्योंकि मेरी हेल्थ काफ़ी कम है भाई वेस्ट भी खत्म है तो बंदा शायद पाँच छह गोली में खत्म कर सकता है मेरी कहानी एंड आई थिंक आप लोगों को फिर से वो वो भाई साहब हेड दिख रहा था बंदे का सही टाइम पे प्रोन हो गया अगर मैं खड़ा खड़ा जाता तो भाई बस बंदा दे हेडशॉट देता मेरे फिलहाल मैंने देखा यहाँ से भी एक एम चल रही है तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से थोड़ा ट्राई करते पर पीछे ये बॉट गधे इनको भी गलत टाइम पे आना होता है और इसी मौके का फायदा उठाते हैं वो बंदे जो मेरे को घर पे दिख रहे थे फुटसेप्स रिस्की था यहाँ पे अंदर की तरफ आना पर भाई इस बंदे को मुझे नॉक करना था अगर इसे नॉक नहीं करता तो भाई एक से भले दो है ना छोटा भीम बना देते मेरा कसम से इसे को पूरा फिनिश करा इसका टीममेट भी था यहाँ से बस मेरे को जल्द से फर्स्ट एड उठानी थी पर इनका चौथा बंदा भी आ चुका था ब्रो वो भाई प्री फायर दिए जा रहा है बंदा लेकिन अब अपनी बारी ये हुई ना बात मेरे भाई चार बंदे यहाँ पे मारे गए मजे आ गया यार ये ऊपर जो तीन नहीं लिखा ना इसकी मेरे को इतनी ज्यादा खुशी थी क्या बताऊँ क्रेट वगैरह लूटने के बाद मैंने सोचा ठीक है भाई कट लेते हैं खाली सही लग रहा है सब कुछ तभी मुझे भाई एक बग्गी दिखती है ठीक है मैंने शूट भी करा मैंने काफ़ी शूट करा लेकिन इस पर शूट करते करते ना मेरे पे कोई शूट कर देता है एक गोली नहीं लगी मेरे से लेकिन ये पीछे पंदा भाई पता नहीं कब आ गया यार कहाँ कहाँ छुपे रहते हो भाई तुम यहाँ पे पूरी एक स्कोड मैंने लपेट दिया है हो सकता है किसी और जगह से सुन सुना के आ गए हो कि अरे भैया बंदे हैं वो सामने भी है बेटे पूरी टीम पूरी टोली लेके आया बंदा इसको मैं शूट करेगा ट्राई करा पर मैं लेट हो गया यार थोड़ा हील करना भी ज़रूरी था क्योंकि आज मैं थोड़ा संभल के खेल रहा था हाँ घंटा संभल के कति बंदे के मुंह के सामने से जा रहा हूँ लेकिन कुछ करके मैं बॉय फर्स्ट एड लगानी पड़ेगी मैं सोच ही रहा था कि बेटा थोड़ा सा वो डैमेज दे देना कौन इतनी इसकी हेल्थ के लिए फर्स्ट एड लगाएगा और फाइनली मैं सक्सेसफुल रहा अभी बंदा ऊपर आने वाला था ध्यान से सुनो आने वाला था आया नहीं लेकिन मैं ऊपर वाले को इसको देख सकता हूँ इसका हेड दिख रहा हूँ ग्रेनेड बहुत सही भाई चलाक था बंदा ग्रेनेड टॉस करा था सही टाइम उसको मैंने नोक दिया ये देखो बाहर की तरफ चला गया था अभी वापस ही ऊपर आने का ट्राई करता है ओके सीढ़ी में बंदा लेकिन ये चला गया ऐसे लग रहा है कि मैं टिप पे ले रहा हूँ और बस ये हल्का सा ये बहुत रिस्की था ये बहुत रिस्की था अगर वो चार पांच गोली नहीं लगती और इसकी रिलोड हो जाती तो समझ लो मैं अगले मैच में पहुंचता यहाँ पे ये वाला मैच एक अलग ही मोड़ ले लेता है वो जो बंदा मैंने ऊपर नॉक करा था उसका एक टीममेट बच रखा था उसको ये टीम मार देती है जो कि यहाँ पे बी डी आर एम ले बी आर डी एम लेके आई है कुछ ला जाता मैं कुछ ला जाता अब बस तुम देखना कितना स्मार्टली मैं यहाँ पे खेलता हूँ बहुत ही बढ़िया और मैं तुम्हें बताऊं आज से पहले तुमने बहुत बंदे देखे होंगे लेकिन ये बीआरडी में जो बंदा बैठा ना इससे हरामी टीम में तुमने आज तक किसी का नहीं देखा होगा अब ये शब्द को यूज़ नहीं करना चाहिए था पर इतना तो चलता है यार मैंने देख रहा था इस साइड वाले बंदे के पास एस्टल के है और यार इनकी क्या ही स्ट्रैटेजी थी मतलब भाई बड़ी बेकार थी अगर ये सच में स्ट्रैटेजी तो क्योंकि देखना ये बीआरडी वाला बंदा भाई बीआरडी में बैठा रहता है इसका काम है सिर्फ गाड़ी चलाना और ये जो एस्टल के वाला बंदा ना इसका काम है अटैक करना ये देखो धीरे धीरे बंदा ऊपर की तरफ आ रहा था और मैं समझ चुका था भाई ये लोगों में कॉन्फिडेंस इतना तगड़ा है तभी ये बी आर चला रहा है उसे पता है क्या हाँ, उसका टीम पक्का मेरे को मार देगा क्योंकि एस्टल के जो है यार सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है तो बस भाई तू मार क्या मैं गाड़ी लेके रेडी हूँ ये था इनका प्लान अब मैंने सोचा यार यहाँ छुप जाता हूँ यहाँ पे बंदे को पता नहीं चलेगा छुप रखा हूँ सही रहेगा लेकिन ये लोंडा भाई मेरे को कहीं ना कहीं से पक्का देख रहा था देखना तुम कति मुंह पे ग्रेनेड आया मैं सोचा भाई सही में ग्रेनेड है लेकिन स्मोक था मेरी टैक्टिस मुझे पे भारी भाई अत बंदा आया तो इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा अब उस तरफ चला गया मैं इस तरफ आ गया इस बंदे से भाग सकता हूँ और अभी भी देखो इसका नूबड़ा टीमेट बीआरडी में चला रहा है ब्रो दाद देनी पड़ेगी कॉन्फिडेंस की खैर कैसे ना है आजकल तो मतलब आज तुमने खेलना शुरू करा ना गेम तो तुम मैं बता रहा है के लेके कल ही प्रो बन सकते हो या कभी कभी तो मेरा मन करता है स्टिल के बारे में मैं एक रोस्ट वीडियो निकालूं पर छोड़ो यार फिलहाल जो भी हो मैंने सोचा बी आई डी में बैठ जाता भाई क्या ही कर सकते हैं बैठ गया मैं लेकिन मैं समझ चुका था जिस तरह से ये बंदा खेल रहा है ना स्टोर के वाला इसको अच्छी तरह पता है भाई गेम की थोड़ी बहुत स्किल है इसके पास तो पक्का पैन निकालेगा मेरे को फील आ रही थी तभी देखो मैं रेडी था ओ oh शिट मैंने एस के वाले को नॉक नहीं करा और भाई देखना इनकी बिल्ली इन्हीं पे मैंने म्याव कर दी वैसे सामने एक और बिल्ली आ चुकी है लेकिन अभी इन दोनों को फिनिश करते हैं बिहार टीम ने कमाल कर दिया भाई दोनों मतलब एक बारी में फिनिश मजे आ गए फिलहाल बग्गी वाले को देखते हैं अगर ये इनका चौथा बंदा था तो भाई इसके लिए तो सही में ताली हो जानी चाहिए मतलब इतनी दूर से बग्गी लेके आया स्टंटबाजी करके अपने टीमेट की क्रेट लूट रहे मतलब सीधा क्रेट्स पे गया ये वो तो पहुंच नहीं पाया उससे पहले मैंने इसको खत्म कर दिया भाई गसब था लेकिन उस बी वाले को मार के मेरे को शांति मिली मतलब अब उन्हें रिग्रेट होगा हो रहा होगा कि क्यों भाई फालतू में ओवर कॉन्फिडेंस में बी टीम से निकल के दोनों को शूट करना चाहिए था सॉलिड बंदा निकला खुद की तारीफ कर दिया इन्हों पर कोई नहीं अपन अब देखो गाड़ी लेकर थर्ड में निकलते हैं मेरे अलावा चार बंदे बच रखे थे और जिस तरह से ये मतलब काफ़ी देर से चार ही बंदे बच रखे थे तो मुझे लग रहा था भाई असली होंगे कोई नहीं मेरे पास दो दो फ्लेयर थी और मैं जैसे ही यहाँ पे आया इस वाले घर के पास सुनना गौर से ओके बॉयज बंदा लटक रखा है ऊपर की तरफ तो बढ़िया है पहले अपनी फ्लेयर रिलोड कर लेते हैं मेरे को खुद ही नहीं पता मैं क्यों चला रहा हूँ क्योंकि इस फ्लेयर से क्या मिल जाएगा बढ़िया इससे बढ़िया मैं बी मंगा लेता पर सैड अपने पास कोई टीममेट नहीं है तो भाई दो दो बीआरडीएम खड़ी करके मैं ओपोनेंट्स को नहीं देना चाहता फालतू में बीआरडीएम से टक्कर मारते रहेंगे मैंने सोचा इस ऊपर वाले पे शूट करेंगे मैं लटकने वाला था पर भाई नहीं कर पाया लच ग्रैप तो मैंने सोचा वापस एक और ट्राई करते पर सामने यस मैन एक और बंदा मेरे को वहाँ पे दिख चुका है हो सकता है इसी की टीम का हो तो मैंने ग्रेनेड टॉस करा कि सीधा अब तो ये ऊपर ही आएगा जितना हो सकता है और ऐसा ही हुआ लेकिन ओ भाई सीन इस घर में ऑलरेडी एक बंदा था और ये बंदा उससे फाइट करने गया था वाह भाई कैंपर्स लोग और ये देखो मेरे घर के ऊपर जो बंदा था वो भी शूट करता है तो मतलब थर्ड पार्टी हो सकती है तो मैं अगर ऊपर लड़ने गया तो पक्का भाई मेरे साथ भी सीन क्रिएट हो जाएगा तो मैंने ग्रेनेड फेंक दिया बड़ा ही रिस्की था मेरे हाथ में रह गया था भाई ग्रेनेड लेकिन मैं आया और ये बंदा किधर गया भाई हो सकता है शायद इसने थर्ड पार्टी कर दी मे भी मैंने किल फिर नोटिस नहीं करा तो मैंने यहाँ पे स्टन फेंका जिससे थोड़ा बहुत डर जाए थोड़ी बहुत मूवमेंट तो करेगा और बस यही बहुत वो यहाँ से फुट से कोई तो कूदा भाई मेरे को सक ओ फट द हैक मेरे भाई डैमेज रजिस्टर नहीं हो रहा था भाई मर जाता मैं और यहाँ पे एंट्री होती है आखिरी मेहमान की अगर आप लोग हेडसेट्स के साथ देख रहे हो तो मैं आवाज़ आगे होगी बग्गी की आवाज़ आती इधर कैसे लेकिन मैं सोच रहा भाई पानी में से बग्गी कहाँ से लाई तो फिर मेरे को आवाज़ कैसे आई छोड़ो ये सब मेरे को बस इतना पता था कि जोन इस तरफ है तो आना बंद को इधर ही है अब मैं सोचा क्यों ना यार बढ़िया सी गन से मार देते हैं ड्रॉप में से एम के उम के उठाते हैं क्यों ये पापी बन रहा हूँ मैं एस्टल के लेकर आई हाँ, मैंने उन बंदों के लिए रख रखी थी जो एस्टल के यूज़ करते हैं लेकिन इतने ज़्यादा एस्टल के यूज़र्स मिले नहीं इस वाले मैच में एम के मैंने ली मैं ऊपर की तरफ गया और बंद आ चुका था ट्रक के पास And here we go.